құрметті халайық маңғыз маңғыстаудың мерекелі бейнеудің гүлденуіне өсуіне дамуына бар саналы ғұмырын арнаған маңғыстау облысының құрметті азаматы бейнеу ауданының құрметті азаматы бейнеу ортатапты қалыптастырған 10 жыл дінім менің ислам берекелі бағзы өлке кітаптарының авторы саяси ғылымдарының кандидаты мемлекет және қоғам қайраткері ұзақ жылдар бойы бейнеу аудан әкімі лауазымын атқарған әзірханов басшы айжанағұл атындағы мешіттің ашылу рәсіміне шақырамыз өтетін орны бейнеу ауылы қаныш сәтбаев және қаржаубай жылқыбаев көшелерінің қиылысы өтетін уақыты 8 қазан сағат нөл нөлде